সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ আলোচনা আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ল কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ বুলিলে কোনবোৰ অংশক বুজা যায় আৰু কম্পিউটাৰৰ আউটপুট ইনপুট ডিভাইচ কোনবোৰক কোৱা হয় কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কে জানিবলৈ হ'লে কম্পিউটাৰৰ কোনবোৰ অংশক হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱা হয় আৰু কোনবোৰ অংশক ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয় সেই সম্পৰ্কে ভালকৈ জনাৰ প্ৰয়োজন অতি সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে হাৰ্ডৱেৰ হ'ল সেইবোৰ অংশ যিবোৰ অংশক আমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ বা অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ হ'ল সেইবোৰ শাৰীৰিক উপাদান যাৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমে কাম কৰিব পাৰে সেই শাৰীৰিক উপাদানসমূহ বাৰু কি কি হ'ব পাৰে ভাবি চাওকচোন যিটো বিষয় কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে সকলোৱে জনাৰ অতি প্ৰয়োজন কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰসমূহক সাধাৰণতে processor primary storage secondary storage input device আৰু আউটপুট ডিভাইচ এনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰি কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ বুলিলে monitor keyboard C P U mouse আদিৰ লগতে কম্পিউটাৰ এটাৰ অভ্যন্তৰৰ সকলোবোৰ অংশ যেনে hard disk drive D V D drive motherboard RAM ROM graphic processing unit power supply unit আদি আমি সকলোবোৰৰে ছবি বুজিবলৈ সহজ হ'বৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ কম্পিউটাৰ এটাৰ হাৰ্ডৱেৰ অংশসমূহ জনাৰ পিছত জানিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল কম্পিউটাৰৰ ইনপুট ডিভাইচ আৰু আউটপুট ডিভাইচ কোনবোৰ আমি প্ৰথমে ইনপুট ডিভাইচনো কোনবোৰ জানিবলৈ যত্ন কৰোঁচোন ইনপুট ডিভাইচবোৰ হ'ল keyboard mouse microphone scanner joystick আদি সেইদৰে আউটপুট ডিভাইচবোৰ হ'ল মনিটৰ স্পীকাৰ হেডফোন প্ৰজেক্টৰ আদি আজিৰ আলোচনা আমি ইয়াতেই সামৰিলোঁ পুনৰ কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় এনেকুৱা কিছু বিষয়লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আমাৰ কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ সময়মতে পাই পাবলৈ আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব